مرحبا مر أسبوع وما يزيد عن بداية العدوان الإسرائيلي على سكان القدس الشريف وقطاع غزة ولم نسمع إلى أي لحظة أي تحرك من الجانب الجزائري الذي سرعان ما صدع رؤوسنا بدفاعه الشفوي عن القضية الفلسطينية إبان تجديد المغرب لعلاقته مع إسرائيل بل وذهب بعيدا حينما وجه لنا تهمة الخيانة العظمى بسبب القرار الذي اتخذه المغرب الجزائر اليوم تكتفي فقط بالمشاهدة دون أي تقديم أي دعم للإخوان في فلسطين ماديا كان أو معنويا بل ولم تصدر إلى هذه اللحظة الجزائر أي بيان تضامني تعرض من خلاله موقفها من هذا العدوان الإسرائيلي الأمر الذي يؤكد بالملموس أن الجزائر كانت تزايد فقط على المغرب بنهجها السياسة الكيال بمكيالين في محاولة منها لضر الرماد على العيون الشعب الجزائري المغرر به قبل أن يفتضح الأمر أمام الجميع عند أول منعرج تمر به القضية الفلسطينية بعد الضجة الكبرى والحملة المسعورة التي شنتها ضد المغرب بعد قرار التطبيع مع إسرائيل وفي المقابل ذلك أثبت المغرب ملكا وشعبا وحكومة أنه ظل وفي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني وأنه رغم تجديد العلاقة مع إسرائيل لم يبتلع لسانه كما فعلت الجزائر بل بادر إلى تصدير بيان شديد اللهجة يعكس حجم الغضب الذي عبر عنه الشعب المغربي في قطرب المملكة الشريفة قبل أن يقوم بإرسال مساعدة طبية وغذائية للأشقاء في القدس وقطاع غزة بالتعليمات من العاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله المغرب يؤكد اليوم للعالم أنه قد فمق دراعه وأنه بلد المواقف الثابتة بوصفه أكبر داعم للبيت المال القدس الشريف بنسبة تتجاوز 80% من مجموعة المساهمات التي ضخها الدول العربية والإسلامية في حساب هذه الوكالة بالدليل التقارير الذي أصدرته هذه الأخير حول حصيلة 20 عاما من رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس والذي تضم منجزات الوكالة من بين سنة 2016 و 2018 وهي الفترة التي تفصل بين دورتي القمة الإسلامية حيث بلغت الاستثمار ما يزيد عن 600 مليون درهم موزعة بين البرامج المساعدة الاجتماعية بما يقارب 45 مليون درهم والبرامج المخصصة للطفولة والشباب بحوالي 2.8 مليون درهم وشكرا على حسن المتابعة وأراءكم حول هذه القضية